Всем привет, мальчики, мужчины, с вами Ося, Ося я. И э, сегодня Ося устраивает конкурс на самый лучший лейкер, и это подарок вам. И сегодня у нас две претендентки, две. Они сразятся за самое лучшее место в лейкинге. А, у нас будет лейкинг Айсмер. Вы любите АСМР? Ося любит АСМР. Поэтому все для вас от Оси. Итак, первая претендентка у нас из Америки. Американка. Таня. Таня американка. И поприветствуй. Итак, Танечка, расскажи нам о себе, Танюшка. Мы ждем. Танюша. зовут ее Шанталь. Такое французское имя Шанталь. Мужчины, у вас там уже это <laughs> Шанталь. Итак, Шанталь на сцене. Скажи-ка нам о себе, Шанталь. Я надеюсь, что вам понравился этот конкурс. И вы оцените наших девушек, да, потому что жюри это вы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто же у нас победил. Кто? Шанталь? Кто? Шанталь или Таня? Шанталь или Таня? А еще у нас была наша самая прекрасная женщина не приглашали, но она пришла. Леди Анжела непревзойденная, леди Анжела. Так что, зайки мои, мальчики, мужчины, выбирайте, <laughs> кто победил. Лова Ловас, Вася с вами.